ስሙ ምንድን ነው? ምን በል ምን ትለፈልፋለህ? ና እንሂድ። ብለህ ቤት ትመጣለህ እንደ አንተ። በል ተነሰራ እንሂድ። ብር የለኝም ያለኝማ ኮይን በነፃ ለምጣ እንዴ ይህ አረ ችግር የለውም እንዴ እሺ እሺ በሴት እምቡጥ ገላ ከምትታለል እስቲ መጀመሪያ እዳህን እዳህን እዳህን ክፈል ክፈል ፍልፈል አንተ ግን አይደብርም እኔ እኮ ብሩን የሰጠው ለቤት ክራይ እንድከፍልበት እንጂ ለሴሰኛ ዳር እንድታወጣበት አይደለም። እና እሰጥሃለሁ፣ ሁለት መቶ ብር እኮ ነው እንዴ። አቧራ ታስነሳለህ እንዴ? ዘማኔ እኮ ታማኝ ነኝ። የታመነ ሰው ብር ተበድሮ በቃ ቁጥር አድርጎ እጥፍ አድርጎ የሚመልስ ማለት ነው። ብሬን አምጣ ብያለሁ፣ ብሬን አምጣ። ቆይ አንተ ትናንትና ገንዘብ ይዘህ ወጥተህ አልነበር እንዴ? ቆይ በቃ አንተ እንደ ዝንጀሮ ኪስ የለም፣ ባገኘው ገንዘብ በቃ እንዴ! አረ ብር ይዘህ ከወጣ የታረከው መቼም ጾም ገብቷል። እንዴ ጾም? በጾም ነው የባሰበት እኮ። እኔማ በቃ የምተኛበት ነው ያጣሁት። ሀያ አራት ሰዓት ማደያ ብሎ በቃ ሲት ሲት ሲት ሲት ሲት ሲት አሁን እኮ የምንሰማ መስሏል። ጆሮ አይሰማም። ጾሙን ተውከው እንዴ? እኔ እስከ አስራ አንድ ምናምን ያው ጾማል እንዴ እና እላይ ላይ የሚንጫጩት ሴቶች የጾም በየአይነቱ ናቸው፣ ሱልጆ ናቸው፣ ተጋሚኖ ናቸው። ጆን አንድ ነገር ልንገር፣ እኔ ከዚህ ከስራ ስወጣ ሴጣን እኔ ጋር ስራ ይገባል። እኔ አልፈልግም። ዝሙት ለምን በቀኝ እምቢ ስል ሴጣን ምን እንደሚለኝ ታውቃለህ? ይኸውልህ ታማኝ፣ ራስህን ለመቅጣት በኮንዶም እኮ ነው የምትጠቀም፣ በኮንዶም ይሄ ማለት ነፍስህን ምን ያክል እንደበደልካት ያሳያል ይለኛል። በቃ አልችልም። ደደብ፣ ያንተ ጥርስ አውጣሽ አገጠጠ አገጠጠ ባክስ በላት። ለማንኛውም ብሬን ዛሬ ነው ፈልገው። ደግሞ ትላንትና ለጋሽ ሞገስ ሰጥቼ እላለሁ። ወይኔ ወይኔ ወይኔ ወይኔ ወይኔ ጆኒ ብሩ ያው እሳቸው ሞቱ ማለት ብሩም አብሮ ሞተ ማለት ነው። አንተ ትንሽ እንኳን በመሞታቸው አታዝንም? እንዴት አታዝንም? አዝናለሁ። ይሄኝስ ከኔ እኮ human beings ነው። ኧረ በእናትህ እንደውም ስማ፣ ብቃት ባይኖር ኖሮ እዚህ ቤት ውስጥ ማንም አያስቅ እንደማያስቀምጡኝ ታውቃለህ። ድሮ ነበር ያባረ ስሙ እናንተ ቀብሩ ደብረ ሊባኖስ አስር ሰዓት ነው። ስለዚህ ለሎንችና መቶ መቶ ብር አዋጡ። እኔማ ሰልስት ነው የምደርሰው። ታም ያንተስ? እኔ መጀመሪያ ከተሰበሰበው ብር ላይ ሁለት መቶ ብሩን ላኩ በላቸው። ዛሬ ደግሞ ጠዋት ያው ስራ ነው። ምን አለ እንዳንቺ ስራ ቀለጥ ብየው ነበር። ይቅርታ ለንግግር ዛሬ ምሳ ሰርቼ ልጠብቅህ አስቤ Then what did bisa do some job? That's all udah Mas itu daerah sendiri sih nama negara itu. Kon, nama yang lupa dari cik mas tau sih. Video sih tentang nama apa nih? Kita mau gak nih pun sabat turan. Kau itu kan tak Kalau mau cerai, ya o, saus tau sih tau gak curi pantinya gimana sih lagi? Kan? negara <laughs> jak Geniuszu, posiaszany. Wiele gało tu nasze. Zresztą, zobaczymy. ላይ እንዴት ነው የምትውይው? አንድ ቦታ ልትችላለች ሰላም ወት ኢዝ ዩር ሜን? ሜሮን አበሻ ነሽ እንዴ? ኧረ በእናትሽ አያርግብሽ። ደግሞ ወይኔ እንዴት ነው የምታምሪው! የመድኃኒዓለም ስራ ስታምር ታውቃታል እንዴ? በእናትሽ እኔ ቡዳ ነኝ እንዳለ የሆነ ነገር እንዳትሆኝ እኔ ልጥፋልሽ። እውነት ተስተካከይ። ደግሞ አቆሽሽሻለሁ እኮ ነኝ። በስማ አንድ የሆነ ጉረኛ ሰው እያለ ቦርጫም የሆነ ከበሮ ሆድ የእሱ አይነት መኪና ነው የአንቺን መኪና እና ሁላችንም ጀርባችንን እሱ መስሎ ስንሰጥ አንቺን የመሰለች ልጅ ከዚች መኪና ዱብ ስቲ ለሀጫችንና ልባችንም አብሮ ዱብ። እውነት አንድ ነገር ልንገርሽ ሜሪ፣ ይኸው ነይ I swear ን እልሻለሁ። ይህንን ምክር ለአንድ ሰው ነገር ያላቅ ገንዘብ አለው ብለሽ ጉረኛና ይሄ ቦርጫም ሰው እንዳትጅ አደራሽን። እንደኔ አይነት ሰው developing ሰው country ጆን developing ምን ነበረ እሱ? ጦርነት ያለባቸው ሀገሮች ማለት ነው። ልብ በቃ እንደ እኔ ነሱ ይሻልሻል። እውነት ስንት ጊዜ መሰለ ከሳኩ በጣም አሳቀኝ። በቃ እንፈራረምና አንድ አመት አስቅሻለሁ። እውነት ምን ልርዳሽ? ሞገስ ጋር ስኮርት ጎማ ተልኬ ነበር። ሞገስ ምን ባክሽ የአንቺን ስኮርት ጎማ የእኔን ለሰው ስጥ ብዬ የሰጡትን ሁለት መቶ ብር ይዞ ደብረ ሊባኖስ ላጥ ብሎልሽ በእውነት ማልኮሽ ነው ግን? ጉረኛ ጉራባቸው ጉራባቸው ቀጭ ነው መቼም። እኔ እኮ ያመኛል ቀውስ እንደሆን ታውቂ አልጠረጠርሽም። አእምሮዊ ምናምን ንክ ነው ምናምን አላልሽም። ነኝ እኔ ደግሞ ቦርጭ ቢሆንም ኩራባቸው ፑሻፕ ጠዋት እየተነሳ አንቺ ትቀሰቅሸዋለሽ። የሆድ ምናምን ከሰራ ይጥፈት እውነት ደግሞ ቢጎርርስ መብቱ ነው። በገንዘቡ ማን አባቱ እዚህ ቅናተኛ ህዝብ የተሰበሰበ እውነት ጎማሽን ፈልጌልሽ ይመጣል፣ ግን አትነግሪውማ። አትነግሪውም ደግሞ ኩርዬ ጥሩ ሰው ነው። ንገሪው መኪናው ባላው ራስ በእናታው የሚገርፈኝ ሰው አለ። ምን ነው ማናት? የሌለ ነገር ስቀባጥር የሰውየው ሚስት ነች። የማ የቦርጫ ሰው የኩራባቸው አረን እኔ አለው ሲባል ሰምቻለሁ። ይኑረዋ ለምን ታንክ አይኖሩ እንዲህ አረ ደደብ ነህ አንተ። አረ እባክህ አንብብ እስቲ። ሏሟ ራሷ ተዋበል እስቲ። ታንክ በግለሰብ ደረጃ አይሰጥም። ምን ፈልጋ ነው? ወይኔ ስልክ አወጣች፣ በእናትህ ወይኔ ስልክ አወጣች፣ ወይኔ ስልክ ወይኔ ጆን ስልክ አወጣች። በቃ ያውን ነገረችው። በእናትህ ሂድ ሂድ፣ ጎማ ነው የምትፈልገው። ይህ ጎማ ነው የምትፈልገው። ስጣትና ምን እንደምትል ስማች አንተ ወንድ አይደለም እንዴ? እንዴ በጣም ጠብቅሻለሁ እንጂ። እሺ እሺ፣ ጅም ሳልገባ ነው የምጠብቅሽ። ለማንኛውም ስትመጭ ደውይልኝ። እሺ ሉዬ፣ ባይ አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። ለሞገስ እንደወሰድኩ ንገርልኝ እሺ። ሞገስ እኮ ትላንት በመኪና አደጋ አረፈ። ምን? ከቻለ ለባለቤትሽ ንገሪውና አለቅሶ ይድረስ። ባለቤቴ እንኳን አይደለም ግን እነግርልሃለሁ። የዱቤው ገቻ አርጊው መቻ መቻ የመጫሽ ማቻ ምንድን ነው ደግሞ ወይ ምኖክ ሰሞኑ የሚታተም ነው። አይስዌ ስማ፣ ሁለት ስልሳ ደርሳል እንዴ? ሳስቦ ማታ ሁለት ስልሳ ደርሳል። ትናንት ሁለት መቶ ብር አልነበር እንዴ? ሁለት ተብሎ ሶስት ሶስት ተብሎ አራት አራት ተብሎ አምስት ይላል። እኮ ያኔ ነው ሳይንቲፊክ አካሄድ ነው። ስማ ሁለት ስልሳ ደርሳል። በቃ በቃ በዚህ ሁኔታ ከሆነ ፈርዘር አንሄድም። እኔ ናት ፈርዘር በዚህ ጸባይ አንሄድም። በቃ ማታ ላስታውሳ ኩንሽ bariga mata kin kin kin bira haide cha kwata duka da ከሷ ጋር ሁለት ስልሳ አልበላም። ሁለት ስልሳ ሞላ በቃ ማታ ስትበላ ማውቃልባ እምን እንጂ አንተ እምና ሁለት ስልሳ ገብታል። ባላምንስ ይከራራም ይከራል እኔ አንተ እኮ የሚያጋጨኝ ነገር ይመስላል እኮ ግን ምን አንድ በየአይነቱን አንድ ፓስታ ገገማ ገገማ እንዲህ ነው የሚባለው። ዝም ብለን እንዲህ በለው። ምን አይነት ተጋትሮ አሁን ግን በቃ እና ስንት ነገር ከፍለህ ትችላለህ አንተ። ኧረ ጨዋታ ልጅቷ ላይ ልትሞችባት ነው እንዴ? አንተ ደግሞ እንዴት ትላለህ እንዴ? በስንት መከራ ስንት ቤንዝል በአፍንጫና በአፍ ገብቶ ያጠራቀምከውን ገንዘብ ይዛል እንዳት በቱታ እንዳቀር ዱንዬ፣ አምስት ሳንቲ ሳታውጪ አምስት ሳንቲ ሳታወጣ ትበላለህ፣ ግን እየከፈልክ ትበላለህ። ትነቃቃ ስማ፣ እውነቴን ነው ጆንሽ፣ አምስት ሳታወጣ ቺክን እጅሽ ላይ እንዴት ማስገባት እንዳለብሽ እኔ አስተምር። እሺ፣ አንተ ለምን ትገዛለህ? እኔ ለነሱ ካለኝ የሙያ ፍቅር የተነሳ ነው እንጂ ፍቅር ስትል ፍቅር ስትል ወጥ ቤቱ በፍቅር አምሯል። በእናንተ ፍቅር እውነቴ ነው የምላችሁ really ወጥ ቤቱ ስለ እናንተ ደክሟል። አረ እንብላበት። really ወጥ ቤቱ ስለ እናንተ ለፍቷል። really ወጥ ቤቱ ስለ እናንተ ፍቅር አብዷል። ጀምሬ ነው የምላችሁ አሁንስ በጣም አስጠላል። እውቀት ያስፈልገዋል። ግን ምን እንደ ድሮሽ አስፋልት እንዳመጣሽ ሰውነት መሸጥ አማረሽ? እውነቱን በመናገር ደግሞ አቤቱ ጌታ ሆይ በመጠጡ ፈዞ በአልኮል ደንዝዞ ዛሬ እንኳን ባረፈ ባልመጣ ሴት ይዞ አሜን። ምንድነው ነው ምን ምንድ ነው ምን? ከአዋሽ ፓርክ ነው እንዲያመጣ? ያመጣህ? ምነው እዛ ታውቃታለህ እንዴ? ስትግጥ ቮልቮ <laughs> ምቀኛ ጎረቤት አለኝ ምናምን አላልኩሽ? እሱ ማይሰካብኝ ኮረሪ ማይሰካብኛል። በቃ ማልችለው እቺ ደግሞ ፖፖችን ትውሌታችን ነች። የፈለግሽ መጠቀም ትችላለሽ። አረ አንቺ ትጠቀሚያለሽ፣ እኔ ደግሞ እኮተኩትሻለሁ። ያማ ወይ አንተ ሁለተኛ ሴት አልገዛ ማለት ማን ገዛ እና ግብዣ ነው። የሰው ግብዣ ይናቃል? ግብዣ አለ። አረ ወደዛ ሻት ግን ቤቷን። ቤት ግን በጣም ታምራለች። በጣም እንዴ! ስንት ተለፍቶበታል መሰለሽ። እቺ ደግሞ አላየሻት። እቺ መኝታ ክፍላችን ነች። እባክሽ ተጋብዥ። እሺ ጆኒ አለሽ? ምን ሆናችሁ ቆያችሁ? አይ ይሄ ነው ዝሆን ከምታገል ሴት ጋር ተጋድሞ እንዴት አድርጌ ላስነሳ? ይሄ ደግሞ ሰው ሲያቀል አይን የለውም ገለባ ነገር የሚገርም ባክግራውንድ ያላት እሺ አሁን የሆነ ነገር እናጋጭና ለስላሳ ምናምን ይዘን ሄዳ ማን ነው? አረ ለስላሳ አንተ ሰውዬ ሞተዋል እንጂ ታሟል የተባልኩ መሰለህ እንዴ? እኔ ደግሞ ገንዘብ ይዤ አልወጣሁም። ሰው አንቺማ መውሌ ባዶ እጅሽን ነው የምትወጪው። እሺ እኔ በቃ የሆነ ነገር አደርጋለሁ። ይዘን ሄዳ አንተ ተገዛኝ። ወታደርማ አለኝ። ይቀጥል። ለእኔ ባረገው ለኔ ባረገው ምን ሆነሻል? አይ ቁጭ አይ አይበር لجوری سے تو رہا ہم نے اور بھی زیادہ تاکہ ان کو ادانا بس دعا بننا تو پاپا سے بھی بہت حال بہت مان لے لو دیمنا ساس رہی ہے تام بھی امر لو میں نے لیا میں نے لیا میں نے لیا በረቶ ከሞት ማን ይቀራል? አፈርንና ወደ አፈር ይላል። ማን ነው? ኢሳያስ ነው አንዱ። አብራችሁ ነበር የምትማሩት? ሞገስ ይማራል። ሞገስ ማን ነው? ይሄ ጋሽ ሞገስ ለቅሶ አይደል እንዴ? ተሳስታችኋል። ለሳሳችን ቤተሰብ ነው እባክህ። ኧረ ቺ ቆንጆ እንዳለፈልፍሽ ዝም በል፣ ችግር የለውም ቆሎ ሞገስን ታውቁት ነበር እንዴ? ታውቁታላችሁ? አለቃችን እኮ ነው ሞገስ። ያኔ የዚህ ልጅ እዛ ጋር ያለው ልጅ ይታያል። ከልጅቷ ጋር የሶስታችን እሱ አለቃችን ነው። ይገርማል። ያ የመኪና አደጋ ሊደርስበት እንደ ትላንትና ሁለት መቶ ብር ለዛ ልጅ ስጠልኝ ብዬ ቁጥር አድርጌ ሁለት መቶ ብር ይታይ ሁለት መቶ ብር በጋራጅ ደሞዝ የሰጠሁት ይህ አደጋ ደረሰበት። ማን ማን የጠበቀው ሰው አለ? ያው እሱም ሞተ፣ ሁለት መቶ ብሩን ቀለጠ ማለት ነው። ምናልባት ውስጥሽ ያለው ነገር የሚያስለቅስሽ ቤተሰብ አካባቢ ወይም ቤት ቤተሰቦች አልቋል። ዮሐንስ ይባላል። ትንሽ አትቆይም? አሁን ቤተሰቦች ስታስብ ብጠይቃቸው ይሰጡኛል? ይሰጡኛል? አይሰጡኝም። አንድ ነገር ልምከር፣ የወንድምነቴ ልምከር። ብር ለሰው ልጅ ስትሰጥ አስፈር አስፈርም፣ ያለዛ ያው እንደኔ ነው የምልህ። መሰከር ችግር ምን ይደረግ? እነዚህ ጓደኞች ያመጣሎሽ ሁለት መቶ ብር ስንት ዕቃ ይገዛበታል? ሁለት መቶ ብር አይደለም ఏమి ఎత్తకూడదు Hi, Mimi. Dann den Nasch. Den Nasch, wenn du uns zusammen. Den Nasch. Den Nasch. Und los. Schön, Mama. Yes, Mami. Ich bin Mann, das alles hinkommt. Du bist auch so genau. Thank you very much. Thank you. Say hello, Jamila. Katia. አስራ አምስት ቀን እኮ አለፈ እንዴ! በዚህ በጉዳዩ busy ሆኜ ነው ስሯሯጥ። አንቺ ግን በጣም አምሮብሻል፣ ቀልተሻል። red ሆነሽ የለ እንዴ? ታዲያ እዚህ ቤት ውስጥ እየዋልኩ መቅላት አይደለም ፈረንጅ ባሉን ይገርምሻል። እኔ አንድ ያለሽኝ አንቺ አንቺ አሜሪካ ልትሄጂብኝ ግን እንኳን ቀናሽ ባላረግዝ ኖሮማ አይንሽ ዳፈር ነበረ። ይብላኝ ለሱ። እኔማ እዛች አሜሪካ ምድር ልግባ እንጂ ስኖፕ ዶግን የመሰለ ልጅ ወልጄ ባላሳፍረው። ሜሪዬ ሙች ዊ ዊ ውይ American embassy ገነት መግባት እንኳን እንደሚከብድ አይመስለኝም። ያለው ጥበቃ፣ ፍተሻ፣ ይህ ካሜራው በየቦታው እኔ ልነግርሽ አልችልም። ይሄ ቦምብ ማፈንዳት ሆቢ የሆነ ሰውዬ ቢላደን ላደን እሱ እንኳን ሞቷል። እንዴት እንደሚፈልጉ አላውቅም። ብታይ ጥበቃ ጥበቃ እንዳይመስልሽ። የባልሽ ስም ማን ነበር? በእናትሽ ይጠፋኛል። ኒኮላስ ነው ኒቆዲሞስ ማለት ነው። ውይ መቼም እግዚአብሔር ከዚህ ሀገርና ከዚህ ህይወት ውጭ ሲለኝ ነው እንጂ አቤት የጠየቁኝ ጥያቄ ክብደቱ ጠቅላላ የጠየቁኝ ጥያቄ ስለባል ምን አሉሽ? what his favor favor movie ብለው ሲሉ ጉዲፈቻ ሄድሽ ቁጭ ኒኮላስ ራሱ እንዴት በሳቅ እንደሞተ ወይኔ እስቲ በእናትሽ አስቂ። ሌላ የምጠይቁሽ እች favor አትቀርም። what his his favor food ብለው ሲሉኝ እኔን ያሉ ይመስሉኝ ዱለት በሳቅ ሞቱ ብታይ ልዩ እውነትም እግዚአብሔር ጸሎት ሰምቷል እና መቼ ወደ በረራው እናት የፊታችን አለ ደስ አይልም በጣም ባልሽ ግን ምን ይላል ብታይ መኪና ውስጥ ከገባን በኋላ በመለስኩት መልስ ተደስቶ ነው መሰለኝ you are you are moron ብሎ ሲለኝ እኔም ፈገግ ብዬ thank you። አንቺ ግን እንዴት ነሽ ምን አዲስ ነገር አለ ነው ወይ ዘንድሮ እንጂ ምናዝጅ ቆይ ግን ምንድን የሱ ሰውዬ ሀሳብ? ቢዝነስ እንዳትሰሪ ከከለከለሽ፣ እንዳትማሪ ከከለከለሽ ምንድን ነው የሚፈልገው? ቆይ እንዴት ሚኖትሽ መለወጥ ትች አንዳንዴ ከዛ ህይወት ወጥቶ ስለሚቀል በጣም አንዳንዴ ግን ከዛ ህይወት መውጣት የሚነሱ ለትልቅ ስት ታት ውስጥ በራሴ ገንዘብ እንደሚያደርጉ ራሴ ናቸው እግዚአብሔር ያውቃል። ባለመሆን ነበር። እኛ ጋር ባለመሆን በወር 357 ብር ነው የምናስከፍለው። 357 እንዳንቺ አይነት ምን ሴት ባገባ እንዴ ልም ነው አይጠፋልኝ ምን በቀን መክፈል በቀን ይቻላል። በቀን 35 ብር። በቃ እኔ እሱን ድሮ ማሪ ነው ግን በዚህ ቱታ መስራት ይቻላል? በእሱ አይቻልም። ምንድን ቱታ እንዴ? እኛ ጋር የስፖርት ልብስ ቱታም ጫማም እንሸጣለን አለን። እንዴ እንሰራለን። አዎ የመጀመሪያ ነው። አሬ መጨረሻ ነው። አቅመሽ አውርጂ። ችግር የለውም። አጥጭ ይላል። ስራችሁ እኮ ራሱ በጣም ከባድ ነው። ጂማ ያስፈልጋችሁ። አንዳንዴ ለሰውነት እንቅስቃሴ ባለፈው ለቅሶ ቤት የጀመርነው ጨዋታ ሳንጨርሰው እኔ ጥሩ አዳማጭ ነኝ። በማንኛውም ጊዜ ሀሳብሽን ልታካፊኝ ትችላለሽ። እስቲ እናያለን። ለማንኛውም ስልክህን ስጠኝ። ዜሮ ዘጠኝ 11 65 ምንድን ነው የምታስበው? ስለ ሚስቴ አግብታል? ምን አስደነገጠሽ? በጣም በጣም ያስጠላኝ ነገር ቢኖር ካገባ ሰው ጋር ቢዝነስ መስራት ነው። እስከ ተከፈለች ሚስት ቢኖረው ባይኖረው አንቺ ምን አገባሽ እንዴ? እንደዚህ ሆኜ መቀር ይመስልሃል እንዴ? እኔም እኮ አንድ ቀን የራስ የሆነ ባልና ህይወት ይኖረኛልሽ። እውነትሽን ነው። እንደው ደፍሮ ሴተኛ ዳር የሚያገባ ያለ ይመስልሻል? እሱን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ቆይ አንተ በቤተሰብ ነው እንዲያገባው? አላገባውም። ግን አሪፍ የሆነች የቤት ልጅ ብታጋጥመኝ አይኔን አላሽ። <laughs> እንግዲያውስ ወደ ገጠር መሄድ ነው። አይ እንግዲህ ትንሽ ቢስ ሰጧቸው አትቻሉ። ቤተነሽ ውጭ ዶሮ ዝም ብለሽ እኮ ነው ሰባት ወር ሙሉ ጊዜሽን ያቃጠልሽ። እርግጠኛ ነኝ አንቺም እንደኔ አንዱን ፈረንጅ ጠብሰሽ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ተያይዘን አሜሪካ ነበር። አይ እሱ ቀርቶብኝ እኔ እኮ አንዳንዴ ለምን ቤቱ እንዳስቀመጠኝ ራሱ ግራ ግብት ነው። ይሄ ምን ግራ ያጋባል? ብዙ ሀብታሞች እኮ ከሚስቶቻቸው ውጭ የሚያደርጉት ነገር እንዳይታወቅባቸው አንዷን ሴተኛ አዳሪ አፈቀርኩ በሚል ሰበብ ወይም ደግሞ አንዷን የቤት ልጅ ቤት ተከራይታ አስቀምጣ እንደፈለጉ ያደርጋሉ። አንቺ እንደውም ቢያንስ እድለኛ ነሽ፣ ሚስት የለውም። ውይ ወንዶች ግን ውይ ወንዶች! እግዚአብሔር ግን መጀመሪያ ሴትን ነበር መፍጠር የነበረበት። ስለዚህ ኩራባቸው ላንቺ ምንም ፍቅር የለውም ነው የምትይ? ሲጀመር ኩራባቸው ስለ ፍቅር የሚያስብበት ሜዱላ አለ የለውም። አረ ሜዱላ፣ ይህን ደግሞ ማን ነገረሽ ሲሉ ሰምቼ ብቻ እዛች አሜሪካ ዛሬ ልግባ እንጂ የመጀመሪያው ስራ ትምህርት መማር ሄሉ፣ የእኔም ቢልልኝ እኮ ኮምፒውተር መማር እፈልግ ነበር። ትማሪያለሽ። ለሁሉም እኮ ጊዜ አለው። እንዲህ እንደቀለዱብንም አይቀር። ወይኔ ኒኮላስ ደወለ። Hello, Nicodemus, love. I'm fine. How old are you? um, um, me and Mary? Coffee. Drink ananas juice and uh, tea. eating uh, eating uh, በእናትሽ ሚርዬ በእግዚአብሔር ተቆራጭ ምንድን ነው በእንግሊዘኛ በእናትሽ <laughs> eating uh, breaking cake. <laughs> okay. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, okay. Okay. ምን ያስቅሻል? አሁን ያስቃል? <laughs> ወይኔ ሰዓቱ እንዴት ነው ሄደው? በእናትሽ ገና packaging አለብኝ። ተነሽ። ገና ሰዓት አንለያይም። zari አሮጌ ዕቃ አውጥተህ ልትጥለኝ ነው የምታስብ? ምንድን ነው የምታወሪው? ስሚ፣ ከዛ ቆሻሻ ከዛ ቆሻሻ ቆሻሻ አትበለኝ። ወደን ይመስላል ቆሻሻ ውስጥ የነበር ነው። ደግሞ አንተም ቆሻሻ ውስጥ ስትልገሰበስ መሰለኝ ያገኘናል። ዝም በል ክፍታ። እዛ መንገድ ላይ ለመድሽውን እዛው መንገድ ላይ ዛሬ ደግሞ የዋለ ወትሮ በጣም አረፈደ። የመጣው ይምጣ፣ ግን ይህን ጸባዩን ማስቆም አለብን። ብሩ መጫወቻ አደረገው እኮ። እኔ ምን አገባኝ ስለ ብሩ? እኔ ስለ ጆሮ ነው። የኔ ጆሮ በቀለጃ ሆነ። እንዴ እሱ ባመጣ ቁጥር ሲጥ ሲጥ ቢያደርግ ዘላለም ያልጋ ድምፅ እየሰማው ሰው ውጭ ደህና አደርክ ሲለኝ ሲጥ ሲጥ ነው የሚሰማ። ምን ነው አረፈደ? አንተ አተኛም? አብዮት ጠባቂ ሰላም አመሹ። ሂጂ። ምንድን ነው ቀልብ የምገፋው? እንዴ ጆን ምን ትሰራለህ እዚህ? አንተ ጭንቅላት ትንሽ አያስብም? አረ የመጨረሻ አይነት እውነት ጆን፣ እሷ ራሱ የመጨረሻዋ ነኝ አረ አዎ እኮ ይኸውልሽ፣ የኔ ቆንጆ ይሄ በሽታ አለበት። ምን በሽታ? አዎ አንተ ዝተት። በአክሽ ውሸቱን ነው። እቺ ደግሞ ነያቺ አንተ ትንሽ አትማርም? አንተ ምን ሆነ? ገንዘብ እኮ ነው የሚወጣበት። Hello ጆኒ ነህ? ይቅርታ አረበሽኩ። አይ አረበሽም። አሁን ከጓደኞቹ ጋር ውጭ እየተዝናናሁ ነው። Illusion የሚባል ክለብ ውስጥ ነኝ። መቀላቀል እንችላለን? እሺ፣ መጣ መጣ старая. ነቃሽ እንዴ? አቤ ማታ እንዴት እንደከበድሽኝ ብታይ። ሉካ እንደዚህ ትከብጃለሽ? ኧረ አይዞሽ፣ ምንም ነገር አልተፈጠረም። ስራ ልትሄድ ነው? ቤት በጣም ታምራለች። ጎበዝ ሴት ናት ማለት ነው የያዘችው። አረ ሴት የሚባል ታይቶበት አያውቅም። ይቅርታ፣ ትላንት ማታ ውስጤ ትንሽ ጥሩ ስላልነበረ ነው እንጂ ሳካራም አይደለሁም። ይገባኛል። እሺ በቃ እኔ ወደ ቤት ልሂድ። ይኸውልሽ ሜሮን፣ ቤት ሄደሽ ጥሩ ነገር ላያጋጥምሽ ይችላል ስለዚህ እስክትረጋጊ ድረስ ቤቴ ክፍት ነው። ለነገሩ ምንስ አማራጭ አለኝ ብላ በቃ ልሂድ። ከፈለግሽ እንደውይልኝ። እቺን ነገር አሳፋኝ እኮ ነሽ። ምን እንደሚታይ ታውቂያለሽ። በቃ በመላው ኢትዮጵያ በሁሉም ክልሎች በእኩል ሰዓት የሚለቀቀው እዚህ አጠገቤ የምታዩት ስሙን ከ Fifty Cent ወስዶ ራሱን Five Cent በቃ በቃ Five Cent ብሎ የሚጠራው አሹ ወይም አመዱ እና ያሜሉት ነው። አንተ ብለሽ ሞቅ ሲደረግልሽ ነው የሚታየኝ። እውነት ምን ዋጋ አለው? አታሚዎቹ እንደሱ አለ አይደሉም። አንተ መስፈን ያለበት ስለ ፍቅር ነው ይሉኝ። በቃ ስለ ፍቅር በቃ አሪፍ ዘፈን እንዴ! አንተ ኪነ ጥበብን አታውቅም። አንተ ደደብ ነው። ኪነ ጥበብ ገብቷል። እኔን አድምታኛል፣ ውስጤን አድምታለች። ውስጤ ጥበብ እየተፍለቀለቀ ነው። ራዳተር ውስጥ እንዳለ ውሃ ፍልቅልቅ እያለ እኔ ደግሞ መስፈን የምፈልገው ስለ ቀለበት መንገድ፣ ስለ ቀበሌ፣ ስለ ከፍተኛ፣ ስለ ወረዳ፣ ስለ አውራጃ፣ ስለ ክልል ነው። بطينا زي لا موستيل سلا وبا سلا عقوبر ناو ندري لو زفاني زنبية سلا سلا بير بير سوي زفيني وين مريت عندها ستة يقول لهم سوى سلا سلا زي جراي زفيني إيه إن جراي لوسان أنت زفاني ريبورتر زين بلا سلا فكر عندما من يوم زفاني عزفنا مني اندي اندي وسلا تبى وسلا تازي جبان تبى منين هون بس فانت هون تبى وسلا يعني وكيف كنا تبى فكر إن تامك يعني بترى استنى أوت أوت عطنا تمو تعال አሹራሪ ጥናብ ግዜ ያውቃል። ከምናሴ ይነቀል። ምን ይነቀል? ምን ይነቀል? ምን አለህና ነው የሚነቀል? ምን ያሱ ወይኔ በላ በእናትሽ ምኑ በቃ አሁን እኔ በአንተ የተነሳ ለአንተ አሁን እንደ ራዲየተር ስለተንተከተኩ ልዘፍን ይልከን በቃ እውነት ድቀውጡ የአሽዬ ድምፁ አለበት ሮሮ ምንም አልተሻለ ከትሬ ታኳትሮ አንተ ውሻ ሲያስጠላ ብነት ክች ብሎ ነው የመጣው። አቺ ስሚ አልጋው ላይ ወሳኝ ነች። ዝም በል በአንድ ቀን ሴተኛ ዳሪ አርካዝ ሴተኛ ዳሪ ኧረ ሴተኛ አንተ የቤት ልጆችስ ቦሎ ስላለጠፉ ነው እንጂ ምን ያው ናቸው። እንዴት እንዴት? ኧረ እንዴት እኔ ጋር የሚደውሉትን አታ እኔ አታውቁም። ለካ ሚስኮል እደውላለሁ። ሄሎ ሄሎ፣ ታሜ ባለ ሀያ አምስት ብር ካርድ ላክልኝ፣ አብረን እንውላለን። አይ በቃ ሾርት ማለት ነው። ከዛ አንዷ ደግሞ ትንሽ ትቆይና ትደውላለች። Hello ምንድን ነው? Hello ታሜ ባለ ሀምሳ ብር ካርድ እባክህ ላክልኝና አብረን ነው የምናድረው እና ባለመቶ ከላክላቸው ደግሞ ትዳር ማለት ነው። በቃ ወሬኛ ነው። ኧረ ዝም ተውና፣ በቃ ነገር ሁሉ peace ሆነ። ሳይሆን አይቀርም እኮ ልታመጣ ወደ ቤት ሄዳለች። ምን ልታመጣ ማለት አንተ ጋር ልትኖር? አዎ ምን ነው? ኧረ በእናትህ ፈር እንዴ! እንዴ አንተ ስታስበው ከዛ ከመሰለ መኪና ውስጥ ወርዳያችን የመሰለች ልጅ ያይጥ ፓርላማ የመሰለ ቤት ውስጥ እንዴት አንተ ያችን ልጅ ትኖራለች ብለህ ታስባለህ? ዝም በለው እሱ አሁን ወሰነች ልትመጣ ማለት ነው ከኩራባቸው ጋር ተጣልተዋል። ኧረ እንደዛ አትልም። ተው እንጂ በቃ አንተ አሁን እንደ ፒንሳ ቀለቅ አድርገህ ያለው። ፍሌቶች እንዴት ሙሉ ቀን ጥዬሽ ጠፋሁ አይደል? ኧረ ችግር የለም። ይቅርታ በጣም ስራ በዝቶብኝ እኮ ነው። ችግር የለም። ግን ምን በላሽ? ቤት ውስጥ የተወሰነ ነገር አገኘሁና እሱን ሰርቼ በላሁ። ለአንተም ማዘጋጅ ይላል። ይቅርታ ግን ቤትን ሳላስፈቅድ ደፈርኩ። ምንም ችግር የለም። እሱ ለነገ ይቆየን። አሁን ውጭ ወተን እንብላ። እሺ፣ ለነገሩ እኔም ደብሮኝ ነው አልኩት። በቀን ቀይር። ያለ ገንዘብ እዚህ ቤት ስመጣ የመጀመሪያ ኧረ በጭራሽ እንዲህ ሁሉ ወጣይ? ታዲያ እኔ ለምን እዚህ አመጣኝ? ቋንተ ራስህ እንኳን ከጓደኞች ጋር መጣት ወደ ቤት ማለት ለአንቺ አይመጥንሽማ። ለእኔ ማለት በቃ የሆነ ድክም ያለሽ ቤት ነው። ብለን ከላይ በምናየው መገመት ምንችል ይመስላል። ምናልባት እኔ እንደምጠብቀኝ አይነት ይችላል። ከፒንሳ ወደ ፒዛ ጆኒ እድሜው ሲስንዝር ነው ማለት ሰላሳ ናት። ከተግባር በአውቶሜቲክ ዲፕሎማ ያለው ሶስት አግብቶ የፈታ የአምስት ልጆች አባት አረስቀል ስለ ሜሪ ነገር ሜሪ ሀያ አምስት ዓመቷ ነው። አላገባች ልጅም የላት። ትምህርት ቤት እንደ ጠንቋይ ቤት ነበረ። በትምህርት ቤት እንኳን ብዙ አልገባውም፣ ግን እንደምንም ሃይስኩል ጨርሻለሁ። ስራስ ምን ለምሰራው? ስራ ኩራባቸው ኢንተርኔት ቤት ነው የምሰራው። እኔ እንግዲህ ቤቴ ኮምፒውተር የለም። ኧረ ችግር የለም። ቤትን በጣም ወድጃታለሁ ማለት bırakacağım. نگروش تو رو بسن አትሊስት እሱ የሚሰጠኝን ገንዘብ እንኳን ሴቭ አድርጌ ለትንሽ ጊዜ ጥቅመኝ ለነገሩ እሱ የሚሰጠኝ ገንዘብ ይቅርብኝ። ለማንኛውም ከእግዚአብሔር ጋር ቶሎ ከተሳካል ቤትህንም አልካንም ጊዜ ለቅላል። እንዲህ ነገሮች ቶሎ ይስተካከላሉ ብለሽ ማጠብቂ ደግሞ ብሩም ቢሆን ያለን ሼር እናደርጋለን። ከቺ ጋር መጣ በእውነት ቆንጆ ልጅ የእውነት ቆንጆ ልጅ። ለምን አንተ እንዲሁ በቃ ወደድኩ፣ ውስጤ ወደደ። ለምን አከፍልላቸው ዱቢያቸው የሱ ጓደኞች ለምን አከፍልላቸው? እሺ ምን ይታላሁ የተለመደው የተለመደው አንቺም እኔ የምለው በዱቤ ነው እንዴ የምትበሉት? ያው አንዳንዴ ግድ ይላል። እንደዛ ከሆነ ብር save አታረጉም ማለት ነው። አረ አሸብር እንኳን እናረጋለን፣ ግን አንድ የተረገመ ጓደኛ አለን የሚባል ብታዩ፣ ብሩን በጠቅላላ የሚያጠፋው ለሴተኛ ዳለ። ይታይሽ እስኪ ይታይሽ፣ ምን እንዳስነኩት እንኳን አላውቅም። ያውልሽ እንደውም ሰላም የማታ ከስተመር እኛ ጋር መኪና ልታሰራ አትመጣም። በስማ እንዴት ታምራለች! ምን መሰለች ሴተኛ ዳሪ ቡርቱካን፣ ብርቱካን ታውቂያለሽ? ቡርቱካን ነው የምትመስለው። እኔማ ምን መሰለ ግጥም ግጥም ይላታል። ይድባክስ በል። አይ ቆይ፣ ምሳ ነው ከምሳ በኋላ እስቲ እንስማ። ቤትና መኪናሽ የመልክሽ ማማሩ ለካ በገላሽ ነው ሲሰማ ሚስጥሩ ጆን አዛሬ ዝም ብሎ ይዘዋል። የምስራች የምስራች የምስራች የምስራች ምንድን ነው ተከፍሏል? ምኑ ነው ምኑ ነው አትበለኝ። አንተ በላው እኮ ነው የከፈለው። ሰው እዚህ ቁብ እየገባ ቲቪ ሶፋ ምናምን ይገዛል። አንተ ሶፋ የሚያክል ቂጥ ይዘህ ትዞራል። አንተ እኔ ላይ ባሉ ሆነ ቂም ይዘሃል። አንተ ሆድ ይታያል በምን አወቅ? ቅርብ ሳበያይ ነበር ታል እንዴ እንዳደክፍት እኮ ነው ነገሩ። ጥርስ አይኖረው እንደዛ ይበላ ቢኖረውማ ለማንኛውም ተጫወቱ። የሚጠጣ ምን ይምጣ? አደ ጥርስ አስደፍነው ያንቺ ድንበር ነው። የአንቺ ድንበርሽን ደብሮሻል ሻርል? ኧረ በጭራሽ። በተለይ ምሳ አበላላችሁንማ በጣም ነው የወደድኩት። ስንት ጊዜ መሰለ ከሰው ጋር ተገናኝቼ እንደዚህ ስጫወት። በጣም አመሰግናለሁ ጆን። አረ ችግር አንድ በኛችን ዛሬ ስራ ቦታ መጥቶ ስራ ምናምን ይፈልግልሽ ነግሬዋለሁ። እናም እስኪ ሰሞኑን ደውዬ እነግርሃለሁ። አልነገርኩህም ለካ አንድ የሄለን ዘመድ እኮ የመኪና መሸጫ ከፍቷል እና እዛ በሽያጭ ሰራተኝነት ሊቀጥረኝ ከሰውየው ጋር ተነጋግረናል። በጣም አሪፍ። ታዲያ ይሄ ማለት ለአንድ ወር ብቻ ነው ማለት ነው? ሚገ ምን ነው ማለት ነው እንግዲህ ቤት መከራየት አለብኝ። መማር የምፈልገውም ነገር አለ። እንጃ ብቻ እንዴት እንደማደርግ ግራ ግብት ብሎኛል። አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ያውቃል። No te 大丈夫か ለራሱ ቢሆን ኋላ በራ ሞተች ማንም ተጠያቂ እቤት ውስጥ የሆነ ነገር ሰራ ብቻ ምንም የለም። ለዛ አርቀድሜ ነው ሆንሽ ከአዲሱ አለቃችሁ ምንም አይልባክሽ ሳላስፈቅደ ሄዳለች በጊዜ ምን ነው ትምህርት ቤት ደርሻል። አሁንማ ሰኞ ደረሰች። ቤተክርስቲያን እንመላለሳለሁ እና ስብከትም እጽፋለሁ። ያው ግጥም እንደምጽፈው ሁሉ ማለት ነው እና ይገርምሻል ኢትዮጵያን አይደል ላይ እስከ ሶስተኛው ዙር ደርሻለሁ። ሰርጸ ተሳክቶላል ብሎኛል። የሺ የሺ ራሷ ይህን ሙዚቃ አንተ ስትዘፍን አይኔን ጨፍኝ ነው የሰማሁት ብላኛለች። እኔ እኔ ራሴ ካሜራ ባሉ እኔ ስዘፍን ሲያለቅስ በአይኔ በብረቱ አይቻል። ግን ይገርምሻል ህዝብ ህዝብ ራሱ ይሄ ስምንት መቶ በሚባለው ቁጥር SMS አዎ፣ በሱ አንድ ነጥብ ሚሊዮን አምስት መቶ በቃ ከዛ በላይ የሚሆን ሰው በርታ፣ ጠንክር፣ እንዳንተ አይነት ዘፋኝ መቼም እንደገና ሊፈጠር አይችልም። <laughs> አንተ ይህን የመሰለ ድምፅ ይዘ ያንተ የድምፅ color እኮ ከአፍሪካ ህብረት ባንዲራ ጋር ይመሳሰላል። አፍሪካዊ ይዘት አለው። <laughs> ደግሞ ቶን ቶንህ ከሆነ ከውጭ ዘፋኝ ጋር ማን ነበር ስሙ መሰለሽ? አፌር አይልኳል እኮ አዎ፣ ከቢልጌት ጋር ይመሳሰላል። እና የሚገርምሽ ነገር አሁን መስራት በጣም የሚፈልገው ነው ስሜቴ የሚገፋፋኝ እንደዚህ በጣም ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት ማለት ምን ነበር የሚባለው ብዙ ህዝብ የተሰበሰበበት በኮንሰርት አዎ፣ ከሱ ሰውዬ ጋር ቅዱስ ጊዮርጊስ ፈረሰኛው ጊዮርጊስ ከሱ ጋር መስራት ፈልጋለሁ። ደግሞ እንደምንመጣጠን እርግጠኛ ነኝ። ግን ከቤተሰቦች ዘፋኝ የሆነ ሰው አለ እንዴ? ዘር ማንዘራችን ስልሽ ይገርምሻል። እናቴ እንደነገረች እንደውም የአክስቴ ልጅ የአክስቴ እናት የእናቴ እናት ያ ሁሉ አልፎ ልጅ ጎረቤት ከእኛ ቤት ግድግዳ ጋር የተገናኘ በሙሉ ዘፋኝ ናቸው። እንደውም ቢዮንሴ ራሱ የእኛ የዘር ቅርንጫፍ ነው ትባላለች። ቢዮንሴ አሁን ግን ቅርንጫፉ ተሰብሯል። Barney, what the heck are you still doing here? Ira, please open up. Let these guys are. After 27, they say. Uncle from Germany. ዘውጭ ፍቅር ፊልም ምን ለነገሩ ግን እንደ ፍቅር ፊልም ሁሉ ነገር ፈጣም ነው አሪፍ ለም ፊልሞ ፊልሙ ጀመረ በሀያኛ ደቂቃ ውስጥ ለሚሳሳል ግን ቆይ ሲኒማ ቤት ኮንስት አሳዘንኩ። ኬክ ትመጣለህ ብዬ ነው <laughs> እነሱ በጣም አሪፍ ደስ በጣም እድል መለሻ ነገ እንግዲህ በጥሩ መንፈስ ወደ ስራ ማለት ነው። ይሄ ሶፋ አልተመቸም። ካልጣህን እኔ እንደዛ ማለት ያ ማኔ ምን እያልኩ እቺ እንኳን ያቺ ፈተና ደክሞሽ ነው መሰለኝ ስንት ሰዓት ሆነ? አራት ሰዓት ሰባት missed call እርግጠኛ ነኝ እነ ታማኝ ናቸው። Speaker ላይ አድርገው፣ Speaker ላይ አድርገው። ታማኝ የሰጠውሽን ኮንዶም እንዳለ ጨረሰች ገርበሽዋል አይደል? <laughs> ስማ ስማ፣ በኩራቴ ጉምልል እያልሽ ነዋ። እመጣለሁ እመጣለሁ። እሺ እኛ እኮ ስጠፊ ጊዜ የት ሄዳለች ብለናል። ግን ጎበዝ ነሽ፣ ከዛ ህይወት ወጥተሽ ለዚህ መብቃትሽ። አይዞሽ ጁድዬ፣ አንቺም አንድ ቀን መውጣትሽ አይቀርም። ግን ይሄ አስሬ የምታገቢ የምትፈችውን ነገር አቁሚ። ሙች አሁን ያልሽውን እንኳን ጠበቅ አርጊ። ዝም ብሎ ማጥበቅ አለ እንዴ? ወንዶች እንዲህ እንደቀለዱብኝማ እኔም ሳልቀልድባቸው ከቀረው ታይኛለሽ። ሜሪ ሙች ይሄኛውንማ እሰራለታለሁ። ጁዲ እንደው በፈጠረች ለታማኝ አምልጦሽ እንኳን ስለ እኔ ማንነት በፍጹም እንዳትነግሪ። እሱ ከሰማ ለጆኒ ሊነግርብኝ ይችላል። አራ ችግር የለውም። ቆይ ግን አንቺ እንዴት አድርገሽ ፍቅር ብታስይዡ ነው ባክሽ እንዴት ተጃጃለው? ወይ ግን ብታይ ስለ ቀድሞ ማንነቴ ለመንገር እንዴት ጭንቅ እንዳለኝ። አሁኑኑ ብትነግሪው ነው የሚሻልሽ። ጊዜው በረዘመ ቁጥር ነገሮች እየከበዱብሽ ነው የሚመጡት። እሞክራለሁ በደንብ ፍቅር ሳይዘኝ እባክህ አምላክ ይህን የጀመርኩትን ሙዚቃ ከሰው ጆሮ አድርስልህ። መስፈን የምፈልገው ለመሬት ምናምን ሳይሆን ለኪነ ጥበብ ነው። ውስጤ እንደ ራዲያተር ለሚንተከተከው ጥበብ ነው። ከእነዚህ ቤተሰቦች አንዱ አድርገኝ እባክህ። አንተም ዝም አትበለኝ። ይሄ ሙትቻ ደግሞ ስለብል እና ከደባልነት አውጣኝ አምላክ። አሜን። እሺ፣ ሰላም ስማ አንድ ምርጥ ምርጥ ዘፈን ከመንገድ ሲመጣ ገዝቼ እልሃለሁ። ተቀበል ተቀበል። አሸኔ ጓደኛ የኔ ደባልተኛ ጓዳዬን ያሞቃል እንደ ሰራተኛ ገና ምን ፋዘር ፋዘር ቴኒ ፋዘር ሀበይ ሀበይ፣ ኧረ በእናትህ ፈልግልኝ። ምን ደውሎኝ ምን ወግ ማታ የተጠቀምንበትን ኮንዶም ማን ያየት አሉ። እኔ ምን አየት ነው የማውቅልህ? አንተን ኮንዶም አይተህ ይሆን? ራስህ ላይ ፈልጋ የተረ የለም። በእናትህ አይቼዋለሁ። እንዴ ተጠቅመናል እንዴ ማታ ለሶስተኛ ጊዜ ምን ረሳሁት? ወይኔ ጉዴ! ወይኔ ጉዴ! ታቤ ቻው አንቺ አንቺ ምን ሆነሃል? ስንት ኪሎ ነሽ? ሀምሳ ሀምሳ ከስተሻል እኮ አትበይም እንዴ? ዳይት ላይ ነኝ። የምን ዳይት ነው? ያገኘሽውን ጠጅ ወይ ቤት ያስላለች። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይምጣል። እሰይ ሰመረ፣ እሰይ ሰመረ። የስ የስ የስ የስ የስ ቆይ ምን ላድርግ? ተቀበል። ምንድን ነው የምቀበል? ድሮ ነበር እንጂ አ በኮንዶም መቅመስ አ አሁን ምን ያደርጋል መተከዝ ማልቀዝ። አረ በእናትህ አሹ ተው ግን ምን እኔ ቆይ ወንድም አይደለንም። ታዲያ ለምን ስንት ነገር አብረን አላረገን ከማገረ አረ ወይኒ እንጂ ፍሬንዶች እንዴ ባላታይ እንዴ ነሽ? እንዴ በልሽ ይርቦኛል። ኧረ ወተህ ምሳን ብላ ምሳና ምክር ከቤት ነው ሲባል አልሰማህም? ወይኔ ጓደኞቼ ተበላሹ። ፎቃፊ ይዘህ ጭራሽ ነው ፈልቃዊ ንግግር ጀመር። <laughs> በሚቀጥለው ደግሞ ቅኔ ዘፍልኛ ሰምቻለሁ። ታ ምን ላድርግ? ለምን ታገለኛለህ? እንዴ ሳሜ፣ እንደዚህ መሆን የለብህም እኮ ስማ፣ ምንም ሳታውቁ እንደዚህማ እንዳትሆነ ደግሞ እኮ ሴተኛ አዳሪ ጠንቃቆች ናቸው ሲባል እሰማለሁ። በእናትህ እኔማ መጣሁ እዚሁ እኔ ዝርክርክ ነገር ነች እኮ አይደል? የታውቃል እንዴ? የታውቃል ነው ይሄ አይዞሽ በቃ ለማንኛውም ስማ እንዴ ሶስት ወር እኮ ማለት ቅርብ ጊዜ ነው። ደግሞ እኛ አብረን ነው አለን አይደል? አዎ ከጎኔ እንደውም አሪፍ ግጥም አዘጋጅቼልሃለሁ። ይኸውልህ አሼ እንኳን የመጨረሻ አሪፍ ግጥም ይኸውልህ ለአንተ ለአንተ ብሎ ነው ይኸውልህ ርዕሱ በባዶ ርዕስ አንተ ቆይ የእሱ ቆይ የአንተ ግጥም ከመጀመሩ ነው ርዕስ ያለው ነገር ነው እንኳን አንተ እኮ አይገባህም። እደግመዋለሁ በባዶ በባዶ አደረገ መጠጣ ፍዞት ታሜ ፈዞ ቀረ ጆከሩን ስቦት። ኧረ በሽታ ይሳብ እናቴ ኮነት። ረ መነሻ ሀሳብ እኮ ነው ከአንተ ጋር ምን ያገናኘው? እና እልሻለሁ ሜሪዬ፣ ዛሬ ታማኝ በማጽናናት ሙሉ ቀን ስራችን ፈተነዋል ብታይ። ሜሪ ምን ሆነሻል? ምንም ግን ጆኒ፣ ሴተኛ አዳሪዎች እኮ በጣም ነው ራሳቸውን የሚጠብቁት። ደግሞ እኮ ወደው አይደለም እዚህ ስራ ውስጥ የሚኖሩት። ቢሳካላቸው ስንት የሚያስቡት ነገር አለ። ግን አንዴ እዚህ ስራ ውስጥ ከገቡ በኋላ ለመውጣት በጣም ከባድ ነው። ስለ ሴተኛ አዳሪ እኮ ጥናት ያጠናሽ ነው መሲው። በጣም ነው ታዝኝላቸው ማለት ነው። በጣም ይልቁንስ እሱን ተይውና ፈልጋለሁ ብለሽ ነበር ዛሬ እኮ ደላላው ቤት እንዳገኘልኝ ደውሎ ነገረኝና እና ሄደሽ አየሽው? ቆንጆ ቤት ናት። ለእኔ በጣም በቂ እና ምን አሰብሽ ጆኒ? ቤቱን እጄ ሳየው አንተ ቤት ከአንተ ጋር ያሳለፍነውንና ያደረክልኝን ሁሉ ሳስብ ነበር። ጆኒ በጣም እወድሃለሁ። ግን ራሴ መፈተን እፈልጋለሁ። ጆኒ እስከዛው ድረስ እየተረዳዳን ሁለታችንም save ማድረግ save ማድረግ ቤት እየተከራዩ ነው save የምደረገው። እሺ አላጨናንቅሽም፣ ግን ሜሄድ አስብበት እሺ አስብበታለሁ ጆኒዬ። ደግሞ ነገ ከስራ ስትወጡ ታማኝ ነው ይዛ ሆነ። አሁን የምርመራ ጊዜው እስኪደርስ ድረስ በጣም ስለሚጨናነቅ ነው መሆን አለብን። እሺ፣ ያቺ ምን ወዳት ምስር ሰርተሽ ጠብቂ። እሺ፣ ምንም ችግር የለም። finish. በጣም እንጂ ባለሙያ ነሽ ነገር ቀላል ባለሙያ ነኝ መስሎት የራሱ ሳይኮሶ አልተቀመሰ እንደውም ለዚህ እራት አሪፍ ነው እኔና ሳሙና ስለሱ አያገባኝ። ጓደኛ የለም። ይህንስ ጓደኛ እኮ እንሄዳለን የሆነ ቦታ የምንሄድበት አይደል እናንተም መረጋገጥ ይገባቸው ይህ ምን ጉዳይ ስለ ፍቅራችሁ ምናምን ብለሽ ቶሎ ብትነግሪኝ አሪፍ እኮ ነው። የቆየ ሲሄድ ይበልጥ ጊዜ ሳስጭ ቶሎ ለምን ከፈራሽ ማን ይነግረዋል? አንተ ያማል እንዴ? ምን እንደሚያመኝ እንዴት ከአንተ አፍ ይሰማል? እና ከማን አፍ ይሰማል? እናንተ እኔ እናንተ ከሱ ቀደም ማወቃችን እንደው ነገሩ እንዲደብር ነው የሚያደርግ። አሁን አይኔ እያየ ጓደኛ የባሌ ውስጥ ሲወድቅ ነው። በቃ ዛሬ እነግረዋለሁ። ለትንሽ ግን ለሁሉም እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። እሽታ አጭሻለሁ ደግሞ ምንም ማለት አለ የት ነይ ኮምፒውተር ቤት ስትማሪ ነው ኩራባቸው ኢንተርኔት ቤት ነው የምሰራው ምናምን ብለሽ ፎክርሽ ተረሳሽ ግን ምን ነበር ምሰራ እሱን እኮ ነው ነግሬ ነበር ነገር ነ በፊት የነበረው ማንነቴ አሁን ባለን ፍቅር ላይ ችግር carregada de origem. አሸብር አቤት አቤት። ያው ስሜ አሸብር አይደለም አሽ እባላለሁ። የሰጠኸኝን demo አዳምጬዋለሁ። demo demo አልባልም። እንዴት demo ትይኛለሽ? እንደሱ ማለት ፈልጌ አይደለም። እና demo ማለት ምን ማለት ነው? ምን ልትፈልጊ? demo ማለት ማንኛውም ሙዚቀኛ ሙዚቃ ከመስራቱ በፊት የሚያመጣው sample CD demo ነው። ነው እንዴ? አውቀዋለሁ እኮ ደግሞ ያለ ሙዚቃ መሳሪያ ነው የሰራው። አዎ ምንም የሙዚቃ መሳሪያ ቀርቶ ምንም ድምፅ እንዳይገባብኝ ብዬ ቤቱን ራሱ በሯን በፍራሽ በብርድ ልብስ ጥቅጥቅ አድርጌ ዘግቻት። እንግዲህ የአበሻ ጎረቤት ታውቂዋለሽ አይደል? ገና ብዬ ስል መጥተው በረኝ ኮኮል። ይሄ ሁሉ ተጠንቅቄ ነው የሰራሁት። ወደድሽው? ዛሬ እንኳን የጠራው ከአንተ አንድ በት ለመስማት ፈልጌ ነው ዝግጁ ነህ? አዎ ዝግጁ መጠኑ ስንት ነው ፍቅራችን? ውዴ ልጠይቅሽ እስቲ አንቺን ስንት ነው መጠኑ ጥልቀቱ ከሰማይ እርቀቱ ከአባይ ስፋቱ? ይኸውልሽ ወደ ሙዚቃ መቅዲ ወደ ሙዚቃ እንድገባ ከገፋፉኝ ሰዎች አንዱ ሀምሳ ሳንቲም ነው። ለእሱ ደግሞ ከእኛ ሀገር ሙዚቃ ጋር ቀይጬ የዘፈንኩለት ዘፈናል የባህል እሱን አንዴ እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ብዙ ዋዜም አለው። ሀምሳ ሳንቲም ያላችሁ እስቲ እንያችሁ፣ ድፍን የያዛችሁ ልዘርዝራችሁ ልዘርዝራችሁ ልዘርዝራችሁ ልዘርዝራችሁ እሺ አንድ ብቻ በእንግሊዝኛ ከአማርኛ ጋር ቀላቅዬ እየዘፈንኩ አዘፋኝ በቅዱስ ያሬድ በዜማ ደራሹ በቅዱስ ያሬድ በቅዱስ ያሬድ አጥንት ይዤ Bakайте, ремикс меча из народа сам бечарвен. Лисва. Сгя берек. Something to me. Ah, oh, oh, oh, oh. ሳላስበው ቀርቼ አይደለም ቶሚ እውነቴን ነው forget to love no. to me ቁጭ በል ቁጭ በል ምን ነው ጮኩኝ ቁጭ በል ጎረቤት በጠበጥኩሽ ወረድ አድርጌ ልስጠ ቁጭ በል ቁጭ አሸብር የመጨረሻ ምኞት ዘፋኝ መሆን ነው አዎ ምን ነው ድፍረት ያበላል ድመት ይባል የለ እንዴ? እንዴ በሌላ ነው እንዴ የምትበረችው የምትበረቱት? ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዘፋኝ አይደለም እንዴ በድፍረት የሚዘፍነው? ለመሆኑ መደበኛ ስራ ምንድን ነው? መካኒክ ነኝ። መካኒክ? አዎ፣ እሱ ነው ስራ። ሰው ዲሞ ትያለሽ። ዲሞ አንቺ ነሽ። አንቺ እንደውም ሁለት ዲሞ ነሽ። Thank you. አንተ እዛው ገራጁ ትሄድና ሞተር ነው ሙዚቃ ተስፋ ነው ማን ታሜ እንዴት ታሜ ታሜን ማለት ነው Así tarar, llévate a Kadam. Seni şimdi bakalım. Yang koraf. Amin. Ben mirona kita tabal. Aşk, emin çalışa basar olsun. Mendil yarakım. አንቺን ፈልጌ የመጣው መስሎሽ ከሆነ በጣም ተሳስተሻል። እና ታዲያ እዚህ ሌላ ምን ልትሰራ ትመጣለህ? ይልቁንስ ቢሮ ለቀህ ውጣ። ደንበኛ እንዲያርግሽ ነው አስተናግጅ የተባልሽው? አሪፍ አሪፍ መኪና ነው ያላችሁ። ያ መካኒኩ ፍሬንድ ስት አይ መጨረሻሽ አይ መጨረሻሽ ናልከው መጨረሻዬማ በጣም ነው ያማረው። at least ለሰው ልጅ ክብር ያለውን ሰው ነው ያፈቀርኩት። ይብላኝ እንጂ ላንተ ይብላኝ ላንተ። አልሰማሽም እንዴ? ምን ላገባ እኮ ነው። እውነት? እንዴት አይነት አሪፍ የቤት ልጅ ያገኘው መሰለሽ? ኦ እንደውም እሷ ነች የደወለችው። ሄሎ። አዎ ግቢ ግቢ፣ እዛው ልክ ነሽ። ከሳምንት በኋላ ሚስቴ ማለት ነች። ህይወቴን የሚመስል ቀን ማሳለፍ የትላንት ህይወቴን እንዳለ ጆን፣ እናንተም ታግዙኝ ላችሁ አይደል? የሜሮንም ችግር እኮ ይሄ ነው። ትላንት የሁላችንም ትላንቶች ደስ የሚሉ ላይሆኑ ይችላል።